Mm. mami vete we mami vete we ndagukumbura nkagira umubabaro umusozi wansigiye uraterera urijimye kandi uteye ubwoba gutera inda ni umunyenga wo mu buriri reba ni uburi muri firingi biryoshye mm. nta kazi karimo mm. akazi karimo kurera kurera aho umwana arira nijoro nawe ukarira hmm. mano dukurikiye kubyara n’umunyenga umunyenga gutera inda ni ariko kurera ijambo bita kurera wenyine uretse no kuba wenyine ho kagerekeho hmm. kurera hmm. impinja ebyiri umuhungu n'umukobwa bivunanye kuruta ubundi buzima bwose bubaho ku isi ndakubwira ngo namaze imyaka itanu ngo nguhe buhamya bufatika imyaka itanu nayo imaze ntarashyukwa ubihakana mbwire muhe nimero azampamagare mbimwibwirire cyangwa baranabikurikira eh. nawe ubwawe ubyumva imyaka eh. itanu nayifunitse ntacyo ukora umunsi warimo asengaga ishengesho umunsi wa mbere ngo imana izamfashe abana bamara iminsi ibiri mm. ah, ah, ah, iminsi ibiri ishize ntabwo gusanga abana bandi bazamara icyumweru icyumweru gishe ntabwo gusanga abana bazamara ukwezi ngo abantu bazabona ko nagerageje ukwezi gushize ntabwo gusanga abana bazajya bazamara amezi atatu abantu bazabona ko nagerageje amezi atatu ashize ntabwo gusanga imana izamfashe byibura bamare umwaka abantu bazabona ko nagerageje umwaka ushize ntabwo gusanga bazamara imyaka ibiri nyuma y'imyaka itatu nibwo ntangiye gusenga iryo sengero navuze nibwo ko ubapfuye ni nk'uko nanjye napfa hari igihe nageze abana barananiranye kubajugunya bashyira mu ikarito njya kubajugunya ari impinja ari impinja abantu b'abamugore mm. ah, bariho bariho bariho papa we wariho na mama wariho mm. ariko barambwiye ngo uwabo baramushyinguye nanjye abanjye nibapfa nzabahambe yes reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia burayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka nguhe ikaze ubwire ngo niba wumva utameze neza ihangane ejo n'ejo ubundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza ushobora kuba warabura ariko ejo impundu zikavuga kuri kamera murabona turi kumwe n'umugabo arakuze ariko ntabwo akuze cyane reka dutangire yivuga mu mazina yiwe n'ubundi abanyarwanda bavuga ngo intore irivuga turabakiriye eh, murakoze cyane Eh, utangiye uvuga ko ndi umuntu w'umugabo mm. eh, ndi umuntu w'umugabo ariko burande ndi umuntu w'umumama mm. eh. <laughs> ndi umuntu w'umugabo ariko nkaba n'umuntu w'umumama nshingiye mm. ku byo ngiye kugusobanurira cyangwa se njya kubwira abantu muhita mwumva impamvu nitwa umuntu w'umugabo kandi nkitwa n'umuntu w'umumama amazina yanjye ni ndagijimana jean de dieu nayo nitwa ntabwo banyita hari abantu bajya mukunda gukoresha ngo banyita rero ntabwo banyita nitwa ayo bakwita ni irihe nitwa ndagijimana jean de dieu bakanyita noneho mhm. ari ry'abantu bose banziho ku isi yose mm. ahantu hose mama ivete mm. niyo mpamvu nitwa rero bivuze ngo witwa jean de dieu ukitwa na mama ivete wise mama ivete kubera iyihe mpamvu eh, impamvu nitwa mama ivete ndi umupapa w'abana babiri mm. umuhungu n'umukobwa Eh, umudamu wanjye yaje kubyara impanga umuhungu n'umukobwa ahita apfa hmm. abo bana mbarira njyenyine n'ubu ndabafite afite imyaka umunani n'amezi icyenda hmm. ah, abo bana nibo wisi uhita unitwa na mama wabo eh, niswe na mama wabo hmm. ariko hagati aho mfite n'indirimbo yitwa mama evete eh, eh, mama evete ya ndirimbo yagiye iturendinga ku masosho eh, media cyane mu nsengero ahantu henshi mu bantu benshi ni indirimbo yawe yego mfite indirimbo yitwa mama evete mm. Eh, ni indirimbo ivugamo ubuhamya bw'umudamu wanjye uko twabanye uburyo yabyaye impanga n'ibyo twavuganye agahita apfa ako kantu rero ndashaka yuko ubanza ukaririmba kuri ako karirimbo kakarangira kugira tuze kuza kwinjira muri kino kiganiro abantu bose bamaze kukumenya bazi neza ko bagiye kubana na papivete akaba ari nawe mamivete yambodiye murakoze eh, indirimbo yitwa mama ivete no kuri mm. tubica nanjye yitwa mama ivete eh, itangira ivuga ngo bagenzi mu gisiyoni mu gihugu cyo kwa Emmanuel ni mundeke nibuke mama twamaranye imyaka ibiri muri uru rugendo yigeze ampemukira kandi ntigeze anyibagirwa nanjye ndi hafi kumusanga amen mama ivete we mama we ndagukumbura nkagira umubabaro umusozi wansigiye uraterera urijimye kandi uteye ubwoba bagiye mukene ngo turere abana ariko igendere igihe cyari kigeze ari igendere igihe cyari kigeze zaza naza ati inda zaza naza bizatinda uko yabisezeranye natwe zazana zatinda zazana zatinda yesu zazana zatinda uko yabisezeranye natwe zazana zatinda mama ajya kugenda yaransezeye yatsigiye umurage kandi narawukomeje yambwiye kurera abana yansigiye yambwiye gufasha imfubyi n'abapfakazi yambwiye kubana neza n'abaturanyi mami vete we dore ndimo ndabikora mami vete we dore ndimo ndabikora reka ndekeraho yesi mami vete jean dodier uyu munsi niwe tugiye kubana muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi mm. ah, mami vete yaba yaritabye imana mumaranye igihe kingana gute eh, nk'uko mbese natangiye mbivuga twari tumaranye imyaka ibiri muri uru rugendo nyine mm. eh, yari umuganga kuri santire do sante ya kibingo mu ntara y'amajyepfo mu karere ka ruhango eh, niho yari umuganga nanjye nari umusirikare mu batayo yitwa siri seveni batariyani burigade ya magana ane n'umunani mm. nabaga mu kinigi rero i musanze mm. niho nakoreraga aza kujya kubyara rero antumaho ngiye kumureba turara kuri santire do sante buracya tujyana ku opitari mu karere ka ruhango bita ikinazi mm. abyara impanga arapfa umuhungu n'umukobwa hmm. abantu batuye mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo ndumva uwo mumama mumuzi ariko Mamivete ivete wahise ugira ni iki kintu cyahise kigutera kuba waririmba indirimbo nk'iyo ngiyo uno munsi ni wowe turi buze kuza guhamagara mama ivete kuko wamaze kwemeza yuko ari wowe mama nsaba cyane rwose kandi ndanarikunda hmm. mana mudukurikiye iryo zina ndikunda kubi ndanaryemera hmm. eh, kuri mpamagara ntacyo bitwaye rwose eh, impamvu naje kuririmba iyo ndirimbo rero Eh, mu buzima busanzwe nasanzwe ndirimba mm, mbere najyaga ndirimba indirimbo za gospel aho ngira mu gisirikare naririmbaga n'indirimbo za gisirikare mm. rero ahapfiriye hari magambo wumvishe mu gitero cya kabiri kivuga ngo mama ajya kugenda yaransezeye yansigiye umurage mm. kubana neza n'abaturanyi gufasha imfubyi n'abapfakazi no kubana n'abantu bose amahoro eh, ayo magambo ni amagambo twavuganye mbere y'uko apfa niyo twajyaga tujya gusenga rero imana ikatubwira ngo icyuye umugeni twarangiza agahita avuga ngo niwe imana icyuye kuki yabyihererezaga yari arwaye bishoboka yuko yari arwaye yari na muzima ariko hari uburyo umuntu aba ari mu mwuka nyine akumva kuko byaba kose ari we eh, twajya mu butayu ati bahanura ati mwana hano icyuye umugeni agahita avuga ati ni ngewe akivuga Eh, no kwa muganga rero amaze kubyara yarambwiye ngo sheringi urabeho mm. nese ugiye gusa yavuze ko icyo umugeni endi eh, kukomora cyane mucira no mu maso ndabwo ni nta soni n'abapfa ntibabuze ni nagareweho gupfa arambwira ati sheri wanjye tuza ushyira umupira hasi unyumve mm. ati imana yavuze ko icyo umugeni none rero ihangane unega amatwi mm. uzabana n'abantu bose amahoro uzanderera abana neza uzafasha imfubyi n'abapfakazi kuko nawe ntuzo zakurerera mm. ayo magambo niyo twavuganye arajeta muri koma twarese kinazi ku bitaro byaho bahita baduha taransiferi tujya CHB butare muri koma twahamaze iminsi itatu kuri ya byago cumi na gatanu kuri cumi n'umunani saa moya za mu gitondo umwuka ushiramo kuri cumi n'icyenda turashyingura uhita ubatizwa amamivirimbo maze ubundi ntabwo izina naryiswe ubwo hmm. ahantu uvango abana nabise gutyo ariko nyuma yaho ntangira kurera abana nyine ndasitagoringa umwaka nyuma y'umwaka niho indirimbo nayisohoye indirimbo maze kuyisohora imaze kumenyekana hmm. niho nahise nitwa mamivete yego abantu benshi bagiye bumva iyo ndirimbo ariko ntabwo bari bazi nyirayo ntabwo ugeze uyikorera amashusho eh, ishusho amashusho nakoze adakeye amashusho nakoze ntabwo akeye nta nubwo nashyize kuri yutube cano nshaka kuyisubiramo ngo nkazayikorera amashusho nuko nawe urabona ubushobozi ariko nyine nshaka kuyikora muri ubwo buryo ariko kuri yutubu bicara n'ubundi rero ya odiyo yitwa mama ivete ah, mama ivete mu gihe kingana no kuva igihe yari amaze kwitaba imana kugeza aka kanya mama ivete wongeye gushaka undi mudamu uvuga ati reka mfashe kurera bano bana icyo kibazo nyuma nkibazwa buri munsi buri munsi n'abantu benshi barakimbaza ah, ntabwo ndashaka imyaka umunani imyaka umunani n'amezi icyenda mm. eh, buriya n'igihe nzaguha ubuhamya bw'ukuntu nafunzweho umuntu anyiyongoje Eh, ashaka kuyanywa mbeshyire ko namufashe kuko nanze kubana nawe mm. eh, nzabikubwira eh. <laughs> ndumva ari urugamba rukomeye kuva mu ntabwo wagiye uhura n'ibigeragezo byinshi mu myaka wagiye umara urabona kuva imyaka umunani ubwo ni bibiri na cumi na kane kugeza bibiri na makumyabiri na kabiri ni uruhe rugamba wagiye uhura nazo cyangwa nta bigeragezo wagiye uhura nabyo nk'umuntu wibana kandi ari umugabo ibikaze kurenza ibindi ni ukurera umuntu mm. udukurikiye kubyara ni umunyenga gutera inda ni umunyenga ariko kurera ijambo bita kurera wenyine uretse no kuba wenyine ho kagerekeho mm. kurera impinja ebyiri umuhungu n'umukobwa bivunanye kuruta ubundi buzima bwose bubaho ku isi bivuze ngo ryari bashinze abagabo ntabwo wowe wari kurigira ndakubwira ngo namaze imyaka itanu ngo nguhe buhamya bufatika mm. imyaka itanu nayo imaze ntarashyukwa ntabwo bishoboka ngewe narayirangije kuri kamera ubihakana mbwire muhe nimero azampamagare mbimwibwirire cyangwa baranabikurikira eh. nawe ubwawe ubyumbiye imyaka itanu eh. nayifunitse nashyukwa n'umunsi warimo eh. ariko ubu ngubu warasubiranye ubu ngubu umubiri urakora <laughs> umubiri urakora imana ishimwe cyane imana itanu ruba rugingo rutarabaye pararize ntabwo rwabaye pararize <laughs> uwo muri iyo myaka itanu ntabwo yakekaga yuko ruriya rugingo rwabaye paradizo niko nari nanabizi cyangwa no mu mutwe wawe wabyiye numva ko nyine ubwo byarangiye hmm. ari uko bimeze kuko imyaka itanu irenze ndangiza ntarashyukwa n'umunsi umwe hmm. umunsi umwe bitarabaho eh, kurwara urugamba ni ngo eh, impamvu hari impamvu mu mutwe wanjye narapfuye hmm. kuko njye muri njye icya mbere nasengaga ishengesho umunsi wa mbere ngo imana izamfashe abana banjye bamara iminsi ibiri ah, ah, ah, iminsi ibiri ishize ntajya gusanga abana banjye bazamara icyumweru icyumweru gishize ntajya gusanga abana bazamara ukwezi ngo abantu bazabona ko nagerageje ukwezi gushize ntajya gusanga abana bazajya bazamara amezi atatu abantu bazabona ko nagerageje amezi atatu ashize ntajya gusanga imana izamfashe byibura bamare umwaka abantu bazabona ko nagerageje umwaka ushize ntabwo ngo bazamare imyaka ibiri nyuma y'imyaka itatu nibwo ntangiye gusenga iryo sengero navuze ni kuko ubapfuye ni nk'uko nanjye napfa ni abasirimu abana eh, ni abagabo ni umukobwa n'umuhungu eh, eh. umukobwa yitwa Clinton Forever Aime Yvette mm. umuhungu akitwa Rwibutso Tuyine Cyiza Jean de Dieu mm. Yves <laughs> ngayo ngufi ubu kugeza aka kanya se papa Yvette ntabwo arimo aritegura kuba yavuga ati reka nishumbushe mama Yvette igihe naba naramwanamuye cyangwa naba naramuye kumira ndimo nkubwira yuko mm. ndimo nkubwira yuko umuntu yigeze anambeshyira ibyo bintu ko wamufashe ku ngufu yego noneho byahise bihumira kumira nta n'agatima <laughs> ntabwo warumirije mu rugo se mu nzira twahuriye mu nzira ngenda bugenda nagushinza ko wamufashe ku ngufu gute izina bita ubusitari kurariza hmm. eh, izina bita umusitari ashaka kuryuririra eh, ngo ngo nitwumvikane ngo umuhe amafaranga hmm. umuhanda eh, naramushuhuje bisanzwe ndagenda nari musanzwe muvugana ah, ah, n'ubwa mbere nanamubonye hmm. ndamusuhuza amakuru ni meza ndakomeza mm. hashize nk'iminota nka mirongo itatu ngiye kumva numva undi muntu ntanazi azanye inkuru ngo pasiteri yarongoye umwana mm. nyuma y'umwana ngiye kumva numva ngo ni viyori baranjyana nyine ushida ukuri muri gereza muri gereza mm. ubu rero umutima gushaka igitsina goreho oya oya rwose urayamanitse ndayamanitse dore n'imbere ya kamera ndayamanitse shwi eh. keretse umunsi nzaryama nkerekwa eho eh. bizaza nk'uko w'imana akakuziraho akakwibwirira nta n'umuhanuzi nta muhanuzi kuko n'ubundi njya n'ubundi nari maze iminsi erega ariko ni ishuri mm. nari maze iminsi ntuma muri gereza mm. ndanga mm. ntishwi ikanwa tujya muri izo mfite ibyo ushaka gutumayo ndanga ariko birangira nyine nanafunzwe iyo mesaje zanjye nagomba guha imana ndazitanga nyine nuko ariko mbona imana ishobora byose gushaka rero byihoreye muri dukurikiwe abo mfasha turera aba bana urebe icyo mfasha ariko ibintu byo kumbwira gushaka byo bashyiraho <laughs> akadomo umanitse utaribwa ataramenya no kurinda <laughs> eee eh, ngayo nguko mivete mm. mamivete n'ubu sindashaka mm. ariko umunsi imana yampaye yerekwa oke ndi ku isoko akwiziye. yeee eh, umwuka w'imana namwe yerekwa akanyiziraho ndi ku isoko mm. ariko ubu ngubu wapi nyuma ko batubwiye yuko nyine wari umusirikare waje kuza kuva mu gisirikare ni nabwo burebure byongeye kubivuga bwakwira bugacya hajeho ibintu byo gufungwa ngo nataye akazi nyuma yo gufungurwa barambwira bati andika usesa amasezerano y'akazi ah, nyuma y'aho ngaho ariko reka n'ubundi tukiganireho ko iyo umuntu burya ari umusirikare cyangwa ari ingabo y'igihugu tuzi neza yuko hari aho baba wowe wabagayo gute kandi ufite n'impingi ntabwo nabagayo nyine urumva icya mbere bamuhaye ikibari cy'amezi abiri hmm. kugira ngo nite ku bana kirarangira abana n'impinja imana n'impinja banyongera ikindi cy'ukwezi kirarangira kirangiye maranda ndatatu batampaye ikindi mm. baza kumfata ko nataye iki akazi banjyana mu militari kanombe mm. bangejeje ataba njyana n'abana ati hano si muri ufune murekure umugabo agira ate ajye kurera abana barandekura ndataha maze gutare rero barambwira ati andika ibaruwa usesa iki amasezerano y'akazi mm. ndandika nsezererwa muri ubwo buryo eh. ariko urumva n'ubundi byari ngombwa yuko usezererwa kuko wari ufite abana b'impinja yego nta mafaranga se baguhaye imerekeza yatuma ujya kwita ku bana amasezerano ngewe nasheshe amasezerano y'akazi ariko baguha imperekeza imperekeza zo kuba umuntu wasezerewe ngewe nari buhabwe imperekeza y'uko nakoze ariko wari uhuye n'isangane rwanda defense force iyaherekeza abantu ndabyemera ariko hari abantu basesa amasezerano y'akazi abo bantu iyo basheshe amasezerano nyine babashesha iki amasezerano bivuze ngo uba wanze gukora yego ubwo bivuze ngo uba wanze gukora cyangwa se hakabaho uburyo ushobora kuvuga wenda mu gihe runaka niba ari ngombwa sinzi niba bijya bibaho mm. sindabimenya mm. wenda wakwandika ugasaba gusubira hehe mu kazi nsimbizi nta makuru bifiteho eh, ariko wenda birashoboka ko hari abonigeze kumva basubiye mu kazi eh, barigeze gusezerera ariko ni ku bushake bw'igihugu eh, rero ntabwo nzi niba ku bushake bwanjye bishoboka kuko biba bishoboka nanjye uyu munsi mu gitondo nasubirayo kwigihe kirageze n'ubundi ubu muri ino minsi papivete cyangwa mamivete ari gukora iki ubu muri iki gihe ndi kuririmba ndi guhanura ndi gusenga umuzima agapfa hmm. ariko akazi gasanzwe ko ntako mfite Eh. aba bana babayeho gute ko wumva nta kazi tugiye mu buryo bw'umubiri tubayeho nabi hmm. ariko mu buryo bw'umwuka tubayeho neza hmm. kuko uyu munsi biba byanze ariko ejo bikemera hmm. mu buryo bw'umubiri tubayeho nabi ariko mu buryo bw'umwuka tubayeho neza kuko hari imana ishobora byose cyagihe bwarakeye hari igihe cyabayeho nanjye ubwanjye nkajya nizengurukaho nk'ipine nkumva ko kuba ndiho birutwa no gupfa kuko wenda sinigeze nkavugaho ariko nigeze kukavugaho ahandi nawe reka nkakubwira hari igihe nageze abana bararanira njya kubajugunya hmm. Hmm, bashyira mu ikarito njya kubajugunya ari impinja ari impinja byari bikaze iyo muri umugore cyangwa iwanyu nta bashiki bawe mugira ngewe abantu niba b'umugore hmm. ah, bariho bariho bariho papa we wariho na mama wariho ariko barambwiye ngo uwabo baramushyinguye nanjye abanjye nibapfa nzabahambe bivuze iki niba ngo tujya ku bana dukora ubukwe njye ntabwo bashaka ko tubana mm. n'ubukwe ntibabutashye twabanye badatashye ubukwe tubukorera ahandi rero no mu rupfu rwe nta kintu bamfashije mm. ahubwo barantereranye cyane ahubwo bararenga banantwara guhera ku kiyiko kugera kuri porote bebe barakubwira ati baramushyingura mm, nanjye abanjye nibapfa nzabahambe abo bana ntabwo ari abawe nta nyirakuru ubu bagira nyirakuru waba ariho nyine ariko ntibamuzi nabo nta n'ikina ubwo ntawe bagira eh, ntawe bagira eh, nyirakuru bagira ni mama wanjye nanjye mama wanjye aba uganda mm. nawe niyo yibera kuva kera nawe kandi ni umuntu uri aho nta kintu andushije ngayo ngo mm. ubu kugeza akanya mamivete reka twari gukoresha papivete uno munsi turakoresha mamivete ubu aka kanya mamivete arimo arategura iki kuri ba bana ba bana bariga se ubu ah, uyu mwaka bari bagiye mu wa kabiri ko ntabwo bari kwiga impamvu niyo batari ubushobozi ubushobozi ubushobozi bwaranze buranga mu minsi yashize eh, nzaguha ubuhamya bw'ukuntu igeze kurwaraho nabwo abantu baza kunsengera ubuzima bwarancanze nasengeye umuntu muzimu amuvamo arangije umuzimu agarukaho bamuhozi ubuzima buranga ni ubuhamya bukomeye ku buryo abantu ntabwo bari kwiga ariko imana itabura uko ibigenda ndabizi ko bizemera eh. dore niyo iciye inzira eh, iciye inzira <laughs> eh, nawe muri ibyo bindi ngo none dore imana iciye inzira ngaho nawe cyamika nanjye rero igihe imana ishobora guca inzira bikabibaya nanjye nka cyamika papivete mm. cyangwa mamivete ah, tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu ntabwo turi buze kuza kurambira abantu mm. ah, ni iki kintu wabwira abantu babyaye abana bafite abagore babyaye abana ku ngero ebyiri eshatu abatabana abadafasha abagore babakorera n’abo batsingwa icya mbere ndabanza mbwira abatabana ngo muri inzoka inzoka itera amagi amagi akituraga akazanibeshaho noneho rero abantu bafite abana n'abagore babo kubyara ni umunyenga kujya kugisa ugasunika nta masogonda bifata ni akanya gatoya ejo buba wabyibagiwe kuba ugeze muri sale dope uko eh, biba byarangiye eh, gutera inda ni umunyenga wo mu buriri hmm. reba n'ubu uri muri firingi biryoshye nta kazi karimo hmm. akazi kari kurera kurera aho umwana arira nijoro nawe ukarira ba biryamiye mu buriri bwabo bari muri eh. uriya umugore akajya barimo hendahenda umwana nticyegekeshe umwana bumuhendahenda ureke niryamire ndinaniriwe eh. oya oh, suku ahubwo mufashe kumuhendahenda kugira ngo yumve ko ari nawe afite ababyeyi bashyitse kugira umwana amenye ko afite umubyeyi ushyitse ni uko yumva n'impumeko y'umubyeyi wa papa akumva n'impumeko y'umubyeyi wa mama umwana ashobora no kurira kugira yumve ko muhari eh, yumve yuko muhari mm. eh, rero nanjye aho ngaho niho nkubwira ngo umubyeyi eh, mfite n'indirimbo kera nigeze nkora kera cyane kera ni kera ni kera nkiri umusore ivuga ngo ngo mubyeyi nawe murezi urere uwo mwana nk'uwawe urera uwo mwana nk'uwawe ubwo rero ndabibutsa ko bagomba kurera abana neza aha icya gatatu wowe uri kudukurikira waba urwaye waba ushonje waba warabuze ubyaro waba ufite abana benshi waba ufite ibibazo bitandukanye nta kigerageza imana izaguha kirenze ubushobozi bwawe amina ahubwo uhamagara imana ugira ute uyisenge nayo izagira ite izagutabara umuremyi navuze ngo komeza usenga imana guma mu masengesho nta bwiza kwirenga byiza oya ye yipfukamira uyisenge uyibwira ibyawe byose izasubiza amasenga nta kindi nababwira atari ukubwira imana ngo isubize iki amasengesho amina haleluya nta kindi nababwira usibye kubwira imana ngo isubize iki amasengesho niba utabishoboye imbaraga ze ntizahashobora tumira muri za buriya gatanu muri yakobo gatanu baravuga ngo utumira abakuru bitore utumira abantu b'imana bagusengere imana ikugirire neza <sighs> mvete reka tugushimire cyane rero reka usoze uvuga uko umuntu yakubona harimo umuntu wabona kuri tubi cano yanjye ni mamivete tivi aha ushatse kunkurikirana kuri kuri facebook ni ndagije imana peter kuri imeri yanjye ni mamivete jado aha kuri instagram ni mamivete iyo bita ayira tikitopu ni mamivete n'ahandi hose wankenera wahasanga mama ivete ni nimero ya telefone rero ni zeru karindwi iminani itatu mirongo cyenda gatandatu gatandatu karindwi zeru karindwi iminani itatu mirongo cyenda gatandatu gatandatu karindwi zeru karindwi kabiri mirongo itandatu na gatatu makumyabiri itandatu gatanu gatandatu yewe niho wabonera nde mama ivete turagushimiye cyane rero eh, tuzagaruka kubaha ubuhamya bw'ukuntu ngiye kujya ikuzimu eh. <laughs> nzagaruka mbona umudukurikiye nakagaruka nzaza sawa urakoze cyane imana n'abana namwe ndabakunda ciao ciao